私はダチョウに出会って人生が180度変わったダチョウ飼育員新鮮な小松菜をひなにあげたいと思います早速いい食いつきですさすが小松菜大人も子供もみんな大好きらしいですすげスマホを食べないで小松菜を食べてよありゃうまく食べられない可愛いひなもいますきゃー ずっとむしゃむしゃしてますね。人慣れしていておとなしい子たちです。たくさん食べて大きく育ってね。